Сайн байцгаана уу намайг Сэлэнгэ гэдэг. А миний хувьд Монголоос ирсэн байгаа. А миний хувьд бол яг 13 тагаас ахиж цаг өрмөссөн. Тэгээд тайзан дээр одоо фэшн шоунд оролцохоос гадна зураг авалтуудад маш их оролцдог. За энэ үед бол ерөөхдөө бол нүүрэн дээр бол маш их одоо үеийн мейкапаар миний хамрыг сүүдэр тавьдаг. Аль эсвэл зураг авалт болсны дараагаар фотошоп фотошоп хийдэг ч юм уу те. Ерөөдөө яг багасаас бодчихлээсэн л да. Ер нь бол нүрийн хэлбэрдээ хамрандаа ер нь их жоохон дургүй байсан. Тэгээд а нүүрний хэлбэрийг зургнууд модулуудыг хараад хахад нүүрний хэлбэрийн хамгийн гоё одоо төгс илэрхийлэл бол бас хамрын хэлбэр аягүй чухал байдаг. Тэгээд ер нь бол хамрынхаа хэлбэрийг засуулахаар шийдсэн. А солонгос улс болоод яг одоо пластик имс заслаар бол дэлхийд номер 1-т ордог ш. Тэгээд вүнжин имлэг бол тэр дундаа солонгосын маш олон алдартай жүжигчид, дуучид бас одоод нь хурж ирж үйлчлүүлгийг бол яг өөрсдийн сайтаас нь харсан. Тэгээд бас энэ имлэгтээ найз маань зөвлөсөн байгаа. Тэгээд хурж ирээд уулзахад бол миний хүлээжсэн хүлээлтээс илүү давсан тийм үйлчлэгээ байлаа. Миний бодож ирснээс илүү үнэхээр хамгийн гол зүйл маань юу вэ гэхээр яг энэ салбартаа одоо тэргүүлэгч тэгээд мэрэгшсэн эмчнэр байгаа нь бол миний одоо надад бол ямар ч гайхаа айцтай байхгүй. Одоо сэтгэл дүүрэн байна. Аа миний хувьд бол ерөөхдөө яг хөөхөн царайлаг гэхээс илүүтэй ерөөхдөө юм өвөрмц төрхөнд дуртай. Тэгээ би өөрөө ч гэсэн яг миний шанаа ч юм уу тэгээ ерөөхдөө нүүрний хэлбэр маань өвөрмцэдэг. Яг энэ төр төрхийг маань тоттгсон. Аа илүү гоё харагдулсан байх бах гэж найдаж байна. Удахгүй тэгээд шин дүр төрхтэйгээр эргээд олцгаая. Аа хавлаа хэлгснээс хойш одоо яг 5 сар өнгөрсөн байна. 5 сарын хугацаа бол маш урт өнгөрсөн байна. За миний хувьд гэх юм бол хөхний хагалгаа, хамар өндөрсгөх хагалгаа мөн нүдний урагшаа хошоо сэтлэлт илгүүлсэн байгаа. Хагалгааны үр дүн бол маш хурдан харагдсан. Ер нь бол миний эдгэрэлт бол маш хурдан байсан. Ер нь 14 хоногийн дараа гэхэд бол айгүй го ямар нэгэн юм хийлгсэн гэж харагдааргүй. За миний хувьд бол тэгж бүр маш сүртэй тэгж хагалгаа хийлгээгүй. Яг өөртөө тохирсон баг зэргийн хэмжээний өөрчлөлт гаргасан. Энэ бол одоо юу гэдэг нь манай найзууд болоод ер нь 90 тойрны хүмүүс маань намайг хэлж байгаа нь юу вэ гэхээр яг яасан мэддэхгүй. Гэхдээ айгүй гоё сэрэгцэн харагдаад байна. Яг тэр бол камер дээр бол яг илүү тод харагдчихсэн. Илүү золбоолог, илүү одоо ирч хүчтэй те илүү хөөрхөн яг тэр төрөлхийн юм бол илүү одоо яг мэсгэлийн дараагаар тодруулж өгсөн. Гэхдээ яг мэсгэлийн дараагаар бол одоо зураг авалт маань бол илүү одоо өшөө илүү хувирал сайтай болох чинь. А дээрэс нь хувь хүн дотоод хүмүүсээ өөр өөртөө илүү сэтгэл хангалуун болох те аа тэгээд яг одоо ингээд өмнөх царайгаа ингээд бодохоор үүд тийм өдөртэй байсан юм санагдаж байна л да. Тэгэхдээ яг метасл хийлгэснээс хойш одоо 5 сарын хугацаанд хэдийгээр өнгөрсөн ч гэсэн миний хувьд анханасаа л яг миний яг үнэхээр дүр төрх минь ийм байсан мэт ийм гоё төрөлхийн мэт метаслын үр дүн гарсан талд миний хувьд маш их баяртай байгаа. Гэтэл Монголд юу гэдэг нэг хүн одоо ингээл давхраа хийлэх ч юм уу эсвэл олонний танил хүн өөрчлөлт хийгээд гараад ирэхэд тэрнийг дийлэнх нь эсэргүүцдэг ч юм уу эсвэл одоо муухай анч гэдэг юм уу тийм яг нэг нийгмээрээ энийг хүлээж авах сэтгүүн арай өөр байдаг. Гэхдээ миний бодлоор бол хүн нэг л амьдрын штэ. Та үнэхээр өөрийгөө хайрлж байгаа бол та өөртөө үнэхээр ихтэлтэй байгаа байвал одоо юу гэдэг өөртөө сэтгэл дундуур байгаа бах бах жиргэж гисэн одоо юу гэдэг жижигэн зүйл байсан ч гэсэн нэг өөрчлөлмөр байвал хамаагүй та өөртөө ихтэлтэй хастай. Ягаад гэвэл энэ бол таны амьдрал. Та юугаа өөрчлөлмөр байна? Энэ бол таны хүсэл зориг. Тийм учраас а одоо юу гэдэг ямар нэгэн зүйлээс бити а хамааралтай байгаарэ өөрийнхөө рүү байгаарэ өөрийнхөө гоо үзэсгэлэн өөрөө л хайрлаарэ гэж хэлмээр байна.